Descobrir.cat és el web de Descobrir, la revista de viatges líder que connecta amb els amants del turisme de proximitat. Coincidint amb el nostre cinquè aniversari, el passat 23 d'abril ens vam reinventar. Vam estrenar un disseny pla i responsiu, vam reordenar els continguts i vam crear noves seccions. Què fem? Us donem idees perquè planifiqueu els vostres viatges i caps de setmana. Hi trobareu experiències, rutes i escapades, cases rurals i una agenda farcida d'activitats per gaudir del territori i conèixer-lo. Les propostes també arriben en forma d'especials, rutes de primavera, Setmana Santa, cases rurals amb piscina o platges amb encant. A més, al nou descobrir.cat hem incorporat l'apartat amb nens, on trobareu propostes per sortir amb la canalla. Les xarxes. A més del web, el Facebook i el Twitter ens han servit per construir una creixent comunitat d'amants del turisme de proximitat que participen als nostres concursos i rep cada dijous un newsletter amb idees pràctiques. Voleu saber una dada de vertigen? L'últim butlletí el vam enviar a més de 29.500 persones. Per què.cat? Per lògica, per normalitat. No podia ser d'una altra manera en una revista que recorre i estima els territoris de parla.cat.